Jechał sam w chuj ten. Aštuoni metai. Tiek laiko kuriu video turinį. Tiesų reikia vertinti. Man beveik 1100 sukurtų ir patalpintų vaizdo įrašų mano kanale. Įvyktos 8 gyvenimo kelionės. Gal reikia rengtis ir važiuoti. Rimtas kalniukas. Indiana Jonesas. Ir čia žais su jų tom policijom. Scorpions. The fuck? O dabar čia 10 tūkstančių kilometrų maršrutas per Indonezijos salas. O praeitą naktį mėgojau ne to. Girdžiu kažkokį krioklį. Gerai, kokosą per pusę šauna. O čia pasirodo kapinės yra 31 milijonas peržiūrų. 5,5 milijono valandų peržiūrėtos medžiagos, tūkstančių valandų montavimo. Jūs sakote, tai darbas? Ne, tai ne darbas, tai ne hobis, tai aistra. Čia šūvis buvo. Meldžiau lietaus, kad tik tais pradėtų lyti ir sakau dabar kaip tik debesis, sakau nepraleisti. Tu važiuoji, mini, lauki, filmuoji montuoji pasakoji bet niekad niekad į tai neskaičiuoji savo laiko čia nėra laiko skalės čia tiesiog mano gyvenimas Šį kanalą sukūriau tam, kad galėčiau parodyti jums, kad esame savo likimo kalviai, kad neprivalome laikytis kažkokių sukurtų rėmų, sukurtų taisyklių, mūsų žmonių sukurtų kad tiktais mūsų svajonės ir troškimai turi diktuoti mūsų gyvenimo eigą. You think you can ride it? Of course I can. Ir tą aš supratau iš savo gyvenimo svajonių. Jos visos reikalauja mano pilnų, maksimalių pastangų, kad būtų išpildytos. Aš džiaugiuosi, kad manimi tikite jūs, šimtas tūkstančių žmonių. Ir labai viliuosi, kad jūs tikite taip pat pačiais savimi.